темирдин кычкылтекте күйүшү темир жумшак ийилчек металл кадимки шартта өтө активдүү эмес металл болгондуктан анын куймаларын конструктивдүү материал катары колдонушат темирди ысытканда реакцияга ылдам келет. таякка бекитилген болот чынжырга ширенкени күйгөндөй абалда бекитебиз Ширенкени күйгүзүп айнек идиштеги темирге салабыз идиштеги темир күйүп ар тарапка оттун учкундары чачырап күйөт